Thank you. Bei Total Sozial geht es darum, dass äh, wir zeigen wollen, dass die käufing jugend wie Adolf Käufing vor 150 Jahren, äh, dafür steht, ein sozialer Verband zu sein, den Schwachen in unserer Gesellschaft zu helfen. Und da äh, setzen wir uns dafür ein, besonders in den drei Themenbereichen Inklusion, Flucht und Asyl und fairer Handel. Von der Ausstellung erwarte ich mir persönlich, dass die Aktionen, die wir in unseren Ortsgruppen durchgeführt haben, ein bisschen Bekanntheit äh, erreichen, dass wir vielleicht auch andere dazu inspirieren können, etwas Ähnliches zu machen und selbst ein positives Fazit ziehen können. Ich denke, es ist ein tolles Thema, es ist ein knackiges Thema. Ähm, es fasst das zusammen, was, äh, was wir mit sozial meinen, dass wir also ganz dabei sind und nicht nur einfach so einen Teil von uns abspalten und sagen, da gebe ich ein bisschen was weg, sondern es ist, ich, ich bin sozial, eben total. Also das, das finde ich ist ein tolles Thema. Ich finde es großartig. Ähm, es wird ja oft gesagt, dass die Jugend äh, nur, äh, dass jeder nur für sich denkt und an sich denkt. Ähm, und das ist nicht so, äh, das weiß ich, aber dass es dann auch mal so deutlich wird und so in ein Projekt auch gegossen wird, das finde ich großartig. Ähm, jung, immerwährend, nachhaltig. Sehr direkt, fokussiert. Ja. Ähm, dann nah am Menschen und ja, beeindruckend. Berauschend nachahmungswürdig, faszinierend. Anstoß für jeden. Ähm, kommunikativ, kreativ und kompetent. Also ich denke, ich erzähle ganz vielen Menschen davon und hoffe, dass das dann so Kreise zieht und dass sich viele davon anstecken lassen dass wir Menschen einfach viel toleranter im Umgang mit Flüchtlingen, Behinderten, mit allgemein mit Menschen sein müssen. Ich finde es als ehemalige Jugendliche oder Junggebliebene toll, dass die Kolbing-Jugend weiterlebt, dass die Kolbing-Jugend sich weiterhin so intensive Gedanken macht und vor allen Dingen auch die Verknüpfung zu Adolf Kolbing sucht. Und für mich nehme ich ganz persönlich mit, ähm, ja, ich suche jetzt auch ein Projekt, wo ich total sozial sein kann. Ja, wir haben im Jahr 2015 gezeigt, dass wir äh, total sozial sind, dass unsere Ortsgruppen viele soziale Aktionen haben und uns, unsere Mitmenschen am Herzen liegen. Wir wollen diesen Schwung, den wir in diesem Jahr ähm, gesehen haben, dieses Engagement in vielen Ortsgruppen mitnehmen ins neue Jahr. Wir wollen auch in Zukunft zeigen, dass uns als der Jugend soziale Themen wichtig sind, diese Themen noch intensiver bearbeiten und auch so politisch ein Zeichen setzen, dass junge Menschen für soziale Themen stehen und uns das wichtig ist.